Hola gente, ¿cómo estamos haciendo una, nueva canción, obviamente vez despacito de David Tanki y Luis Fonsi. Vamos a ver cómo sale, no la sé muy bien, ojalá que me salga de 10. Fonsi. sabes que yo llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que llevo Tú, tú eres el mar y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan en el pulso Oye ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van viviendo más Es Estoy tomando sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu voz cuerpo despacito No cosa tan unido Pero no conmigo Despacito Quiero respirar de despacito, de las paredes de tu laberinto, desde tu cuerpo todo mal escrito, por eso ves. Quiero bailar tu cuerpo, quiero estar tu ritmo, tienes en a mi boca, y tu lugar es favorito, favorito, favorito, baby. En zonas de peligro, en los que has escrito, el comienzo apellido.